sind heute auf dem Swiss Innovation Day, uh, powered by SHS, Swiss Hospitality Solutions in Zürich, in der Markhalle, Back to the Future. Und jetzt gerade in diesem Moment bin ich sehr glücklich. Neben mir sitzt Felix Suna, Inhaber, Manager, der Mann für alle Belange in, den, in der Gruppe der Balance Hotels. Ist das oh, richtig? Balance Familie, ja. Genau, genau. Balance Familie. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ja, sehr gerne. Und dass du ja, heute dabei bist. Es ist ganz toll, Schön. wieder persönlich mit jemandem sprechen zu können. Schön, äh, ja. Eine auch, große, eine <laughs> große Freude, absolut. Ja. Ähm, Felix, meine allererste Frage wäre für all diejenigen, die deine Hotelgruppe nicht kennen, was muss man wissen über die Balance Familie? Die Balance Familie, das ist eine Familienhotelgruppe, ähm, die ähm, komplett bei uns in unserem Besitz ist. Und ähm, wir denken nachhaltig und langfristig in Werten. Ähm, wir haben das gute Leben, das ist unsere Subline und so wollen wir auch in unseren Betrieben leben, mit unseren Mitarbeitern umgehen und für unsere Gäste Wohlfühlwelten schaffen. Das ist sicher das, äh, das, das, Entscheidende dahinter und auch Nachhaltigkeit im Sinn von, von Langfristigkeit, langfristiges Denken und da auch Wohlfühlwelten, die wir schaffen wollen, in einer Einzigartigkeit für unsere Gäste, die es an anderen Orten so nicht gibt. Du hast ein paar der Punkte schon berührt, äh, die meine nächste Frage betreffen. Und zwar, welche Rolle spielen für euch in eurem Unternehmen die Themen Arbeitgebermarketing und Unternehmenskultur? Sicher schwergewichtig die gelebten Werte, ähm, Umsetzung auch, dass wir, dass wir ähm, mit unseren Mitarbeitern ist das Wesentlichste daran und vor allem auch dann die Freundlichkeit, die, die wir die sie den Gästen gegenüberbringen sollen. Und damit die Mitarbeiter freundlich sind, ähm, müssen wir die richtigen aussuchen, wir müssen sie richtig führen und, ähm, und, und, und dann auch, dass das Ganze harmonisch zusammenpasst und wir, und wir da auch dann ähm, einfach eine, eine, eine gute Zufriedenheit äh, schaffen schaffen. Das versuchen wir auch innerhalb oder machen wir innerhalb der Gruppe, dass wir Talente, ähm, Mitarbeitende, die, die ähm, ehrgeizig sind und sich weiterentwickeln wollen, ähm, dass wir sie fördern. Wir nennen es Homegrown Management ähm, und, und, und so in, in, in Führungspositionen kommen. Als Beispiel äh, die, die Hoteliere und Gastgeberin von unserem größten Betrieb, dem Seeros Resort und Spa, äh, sie ist seit 17 äh, Jahren äh, wow. äh, dabei, mhm. ist, hat gestartet als stellvertretende Leitung Hauswirtschaft, ähm, ist dann über die Leitung Hauswirtschaft, Leitung Hotel zu meiner Stellvertreterin geworden und hat vor sechs Jahren den Betrieb operativ übernommen. Und ich durfte ihn dann ihr übergeben nach 20 Jahren Betriebsführung und, und bin jetzt für die, für die Gruppe, für die Entwicklung der Gruppe zuständig. Das zeigt, dass sie einiges richtig macht, wenn, wenn Teamkollegen so lange bleiben und ähm, mitentwickeln. Es ist, es, es ist toll, wenn, wenn, ja. wenn, das, wenn das so passieren darf und, und das, das, das ist das, was wahnsinnig Freude macht, Spaß macht, einerseits Wegbegleiter zu haben und, und, und, und, da, und andererseits ähm, weiterzuentwickeln, Betriebe aufzubauen, äh, Neues zu entwickeln, zu bauen und das, ist, das macht wirklich Spaß. Und was würdest du sagen, welche, welche Fähigkeiten muss eine gute Führungskraft heute haben, um auch in, also speziell vielleicht sogar in eurem Produkt die, die richtige Wahl zu sein? Ähm, ich, ich, glaube, das A und O ist schon das, das Führen der Mitarbeitenden, mhm. ähm, Talente erkennen und auch umgehen können mit einer Generation Y, Mhm. Ähm, da geht es nicht mehr, dass das Prinzip vom Patron-Denken zwischendurch, vielleicht zu Corona-Zeiten braucht es mal auch eine Direktive. Ähm, wir müssen die Mitarbeitenden jetzt aber auch überzeugen, indem wir sie ins Boot holen, indem sie überzeugt sind von unseren Grundwerten, von unserer Grundhaltung, von das, was sie Schönes machen wollen für die Gäste. Und dann sind sie auch motiviert von sich aus Eigenantrieb und Eigenmotivation eine Top-Leistung zu bringen. Macht Sinn. Und du hast es angesprochen, die Corona-Krise, wir sind mittendrin, es liegen wahrscheinlich nicht die einfachsten Monate hinter uns aktuell. Ähm, was würdest du sagen aus deiner Perspektive als Unternehmer, was waren für dich die größten Learnings der letzten Monate? Also einfach mal schon, es war, es war wahnsinnig spannend und es, bleib, es wird eindrücklich bleiben. Oder? Also äh, es haben sich viele neue Kanäle im Hirn gebildet, mhm. weil wenn, man, wenn wir Routine haben im Leben, dann sind das ja eigentlich die Hauptstraßen da durchs Hirn durch. Das kennen wir ja immer, wie das durchgeht. Und jetzt haben sich ganz viele zusätzliche Straßen gebildet, ähm, weil es, es sind auf uns alle Situationen zugetroffen, die wir so für unvorstellbar hielten und, ähm, und, und wahnsinnig spannend waren im Entscheidprozess und, und, und teilweise hatten wir ein, ein Geschäftsleitungsmeeting am, am Morgen und am Nachmittag kam plötzlich eine andere, da hat es uns alles wieder über den Haufen ähm, geworfen, ähm, was, wir, was wir vorher geplant hatten. Also es war wirklich eine rollende Planung, zuerst ein Schock und dann aber auch ähm, schnell, ich bin unverbesserlich Optimist, gehört dazu. Ähm, und dann äh, auch ganz schnell ähm, so das Denken, was machen wir jetzt, in welcher Form und wie hat sich das gewandelt und, und wo, seh, wo, wo ist für uns unsere, unsere Nische und Chance, dass wir, dass wir da gut wieder äh, aus der ja, Krise, darf man sagen, aus diesen zwei Monaten Lockdown, es war staatlich verortet, wir müssen schließen. Wie lange wart ihr das geschlossen? Das gab es noch nie. Genau, vom 16. März bis am 11. Mai so wie mhm. es die Schweiz äh, äh uns äh, ähm, befohlen hat. Mhm. Und, ähm, und, und wir, waren, wir waren von der ersten Stunde äh, Öffnung, äh, ähm, waren wir wieder da, mit allen Betrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, eure Hauptzielgruppe sind Schweizer Gäste. Ist das richtig? Ja, ist korrekt. Ja. Würdest du sagen, dass du ein, eine Veränderung im, im, Gästeverhalten beobachtet hast in den letzten Monaten, das auch zu Veränderungen führt in eurer Herangehensweise, wie ihr euer Produkt vermarktet oder auch in der operativen umsetzt? Ähm, ja, es hat eine Sensibilisierung stattgefunden mhm. vom Gast. Äh, es ist sicher, das Thema Sicherheit ist ein Thema. Ähm, dann war auch sehr gut feststellbar, wie es die Schweizer sich doch auch gut gehen lassen wollten. Irgendwie zwei Monate zu Hause, das ist zwar schon auch schön, aber, aber mal auch wieder in einer anderen Wohlfühlwelt zu sein, es sich gut gehen zu lassen, verwöhnt zu werden, ähm, in einem Spa eine, eine thailändische Therapiebehandlung äh, zu kriegen ähm, und, und, und, und den See zu Füßen zu haben, äh, eine wunderbare Natur, ähm, das, das sind alles Sachen, da, da haben sich äh, die, unsere Gäste sicher danach gesehnt und das hat man auch gespürt, dass sie da ähm, sehr glücklich waren und auch ähm, jetzt im, im, im, Sommer wirklich auch ähm, sehr viele gekommen sind, was uns, was uns absolut äh, äh ähm, ja, erstaunt hat und unsere Erwartungen übertroffen. Super. Mhm. Ja, vielen Dank, Felix, für diese spannenden Einblicke. Ähm, ich wünsche dir noch einen ganz spannenden Tag heute hier auf dem ja. Innovation Day und gute Gespräche. Ja, ich freue mich, wenn wir heute Abend anstoßen auf den Networking-Abend. Und ja, danke super. für deine Zeit. danke. danke.